أود في هذه المداخلة القصيرة لعشر دقائق أن أركز على ثلاث نقاط النقطة الأولى مبادئ الدبلوماسية الجزائرية كيف تبتت وكي ما هي مصدرها وباختصار آه، شديد النقطة الثانية ستكون صلب موضوع الصحراء الغربية من الناحية القانونية النقطة الثالثة أحاول أرد على العنوان المحاضرة اللي هو عدم عرقلة ما هي الطرق والوسائل السياسية القانونية لإنجاز هذا العائق الكبير فيما يتعلق بمبادئ السياسة الخارجية هي مجموعة من الخيارات السياسية والاستراتيجية تعتمدها قيادة الدولة لإدارة العلاقات الدولية الجهاز الدبلوماسي مكلف بتطبيق هذه السياسة لذلك فإن السياسة الخارجية والدبلوماسية مفهومان مختلفان لكن مكملان السياسة الخارجية في بلادنا من صلاحيات السيد رئيس الجمهورية يحددها ويديرها ويقوم وزير الشؤون الخارجية بالتنسيق والتنفيذ بالاستعانة بالجهاز الدبلوماسي لتنفيذها الاختيارات السياسية والاستراتيجية تتم بناء على مبادئ تحظى بتوافق مكونات المجتمع الجزائري وهناك مفهومان أساسيان المبادئ والمصالح ومهمة الدبلوماسية هي التوازن بينهما فيما يتعلق ببوادر المبادئ الجزائرية نقولها بكل صدق أنها أن الدبلوماسية الجزائرية المعاصرة هي وريثة للحركة الوطنية وحزب التحرير الوطني وأهدافها ومبادئها تحددت معالمها مع الحركة الوطنية وتطورت مع الوقت وقد رافق هذا التطور مبدأ الاستقلال ومضامنه السيادية والحرية وقد رافق هذا المبدأ معظم النصوص التأسيسية للثورة الجزائرية ومختلف الدساتير منذ عام 1963 إلى غاية 2020-2021 وأذكر فقط أن أول مرة تكلمنا على في المنتديات الدولية هو كان حركة نجم شمال أفريقيا في عام 1926 وكان ذلك خارج الوطن اللي كان تحت الاستعمار ونطق آه، لأول مرة في مؤتمر في بروكسل بمبدأ الاستقلال الكامل لدول شمال أفريقيا طبعا أنا ذاك نتكلم عن الدول الثلاثة تونس والمغرب والجزائر دعم مبادئ الاستقلال والتحرر في الدساتير الجزائرية وهذا مهم جدا لكل منشغل بالقضايا القانونية حتى ما الناس بتجيب تقول الموقف الجزائري هو آه، تكتيكي حسابات ظرفي ننبههم أن هذا لم يتغير آه، طول الوقت الدستور الأول المعتمد عام 63 ينص بالحرف الواحد السياسة الخارجية الجزائرية مبنية على الاستقلال الوطني والتعاون ومواجهة الإمبريالية والدعم الفعلي الفعلي الفعلي لحركات التحرر من أجل الاستقلال والتحرر وتمنح حق اللجوء للذين يكافحون من أجل الحرية هذا كان في دستورنا الأول عام 63 كما نص نفس الدستور على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي والأفريقي ويعلن ضمامنا آنذاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان دستور المعتمد عام 76 وهي الوثيقة التي تضمنت بشكل متكامل في الباب السابع الذي ينص على وحدة الشعوب العربية والمغربية بشكل ويشكل إحدى اختيارات الدولة الجزائرية وتحقيق أهداف منظمة الوحدة الأفريقية نداك واتحاد المغرب العربي الذي المنشأ لكن البعد المغاربي واتحاد شعوب القارة الأفريقية بشكل ضروري لتثبيت المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية تعتمد الجزائر في علاقتها الدبلوماسية على حل النزاعات بالطرق السلمية والوفاء للمبادئ حركة عدم الحياز وتسعى الجزائر من خلال من أجل السلم والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. تتضامن الجزائر مع الشعوب القارة الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية والتي تعد البعد الأساسي للسياسة الوطنية الجزائرية الدستور المعتمد عام 96 يعتمد البعد المغاربي والعربي والافريقي والمتوسطي الدستور المعتمد او المعدل عام 2020 كذلك يحد يؤكد على نفس النصوص ويضيف أن جيش التحرير الوطني يمكن له أن يشارك تحت شروط محددة في مهام حفظ السلم في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إذا هذه الخلاصة حتى نقول للمعنيين بالأمر أن سياسة الجزائر إذا الحق الشعب العادل الصحراوي ليست محل اختراع أو فهي أولا مطالب الرأي العام الجزائري وحركته الوطنية وتم منذ الاستقلال 60 سنة مثبتة في الوثائق الدستورية الرسمية الجزائرية النقطة الثانية فيما يتعلق بصلب الموضوع الصحراوي أذكره في سبع نقاط فقط النقطة الأولى الإقليم الصحراوي هو لحد الآن محسوب على آه، تحت الاستعمار وغير مستقل ومسجل بهذا الشكل منذ عام 63 في الأمم المتحدة النقطة اثنين مضاد الصحراء الغربية هو مضاد صفية الاستعمار بموجب القرار 15 14 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 63 طبعا النقطة الثالثة ما يدعى بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية غير معترف بها من أي جهة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الاتحاد الأوروبي ولا من قبل الدول وحتى الذين تسارعوا إلى خلق كيانات قنصلية أو ما شابه ذلك فهي نوع من من من تلاعب وفي نفس الوقت من الرشاوي مع الاسف ومعظم القنصليات التي فتحت في الاراضي الصحراويه المحتله هي تمت باموال المخزن يعني وليس من آه، الدول ولذلك لا فيه جاليه ولا فيه مصالح تبرر مثل هذا الشيء. النقطه الرابعه المغرب لا يملك سياده ولا يملك موندا يعني عهده فيما يتعلق بموجب القانون الدولي تسمح له باش يكون موجود على التراب الصحراوي لا يملك لو موندا يعني آه، آه، بالعربي العهده او آه، دوليه لم يعطى لم تعطى له ولذلك فكل ما هو موجود غير قانوني غير شرعي النقطة الخامسة استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الصحراوية تتم بطريقة غير شرعية وهي سرقة مبطنة بأشكال مختلفة لثروات الشعب الصحراوي النقطة السابعة الجزائر تعتبر أن حل الصحراء الغربية يدخل في إطار تنظيم استفتاء حر ومنظم يكون بموجب القوانين والميثاق الأمم المتحدة وفي هذه النقطة بالضبط آه، ما عرفش لا نقولها بشركم ولا شيء أن القرار اللي راح يصدر في هذا الصيف في الحكم بعدم شرعية اتفاق الشراكة الأوروبي الأمريكي إن شاء الله سيكون لصالح الشعب الصحراوي وسيكون قرار نهائي غير قابل للطعن وإذا صدر إن شاء الله في هذا الاتجاه سيفرض على الاتحاد الأوروبي تعويضات بمئات الملايين من الدولارات ترد للشعب الصحراوي في هاي الثلاثة أسابيع الأخيرة قابلنا مكتب المحاماة آه، فيراس اللي هو المشرف على الملف وعرفنا بشكل آه، عرضي أنه كان في بروكسل أنه مطمن بنسبة 80% أن القرار سيكون القرار 2016 اللي تتذكرون اللي كان الغى الاتفاق الشراكه الى غير ذلك لكن هذا القرار سيثبت ان ما ياخذ من من الاقاليم الصحراويه هو آه، حق الشعب الصحراوي واذا تم هذا القرار ستتم آه، مطالبه الاتحاد الاوروبي بتقديم تعويضات كاملة عن كل ما تم استغلاله من ثروات الأراضي الصحراوية النقطة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالمقاربة لعدم عرقلة أنا لا أخفي عليكم دائما نقول في القانون الدولي وفي العلاقة الدولية الرجاء التركيز على الجانب القانوني لأن حتى الدول العظمى تحارب بالإجراءات القانونية أو تستغل بالإجراءات القانونية ففيما يتعلق باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية يجب مجابهته أكيد الخطاب السياسي مهم وأكيد التنديد بالتوسع مهم لكن يجب مجابهته بنقاط الضعف اللي عنده اللي هي وجوده غير شرعي حق الشعب الصحراوي آه، كل ما هو متعلق بقرارات الأمم المتحدة وتوصيات الأمم المتحدة ولذلك آه، أدعو في ختام الكلمة أن الإخوة في الجبهة البوليزاريو ومؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نشر هذا الفكر القانوني اللي هو مع الاسف الاخوه الاشقاء المغاربه شوهوه في كثير من الدول مثلا في العالم العربي في المشرق العربي يقولون ان موضوع الصحراء هو تفتيت للوحده العربيه هو ضرب للوحده العربيه في اماكن اخرى في آه، بعض المراجع الجامعه العربيه يتكلمون على دعم المغرب في حدوده الترابيه ومن هو الذي هدد المغرب في حدود ما فيه المغرب محتل أراضي غيره لذلك هذه المصطلحات وهذه الجوانب مهمة جدا التمسك بها وشرحها آه، للرأي العام المثقف والغير المثقف إلى غير ذلك حتى يفهم أن الموضوع الصحراوي مبني على حقوق مشروعة مقررة من قبل المؤسسات الدولية وطبعا داعمها و آه، لمشرف عليها هو الشعب الصحراوي شكرا